chini anayefahamika kama Dora ameshangaza mashabiki wengi kwenye mitandao ya kijamii baada ya kufunguka jambo hili linalomtesa hadharani, kitendo cha kutokufurahia baadhi ya mambo. Dora ni mmoja wa mastaa wa kipekee sana hapa Bongo kutokana na maumbile yake. Mwanadada huyu ni mwenye miaka mingi sana, lakini ukimtizama kimwonekano ni kama ana miaka mitano hivi. Dora ana ufupi wake na mwili wake pia ni mdogo, lakini yote haya hayamzuii kufanya mambo yake ya kuigiza. Amekuwa akiigiza kwenye tamthilia Jua Kali inayohusisha mastaa wengi wakubwa kutoka hapa Bongo, Tanzania. Hata hivyo, amekuwa akifanya poa sana katika vipengele mbalimbali na amekuwa akionyesha uhalisia katika kazi yake. Mfano, kama ni sehemu ya kulia, amekuwa akilia sana kwa hisia na unaweza ukahisi kuwa ni kweli. Hivyo Dora amekuwa akigusia pia hisia za wengi zaidi na mashabiki wengi sana wamekuwa wakimfuatilia kutokana na uwezo wake mkubwa wa umbo lake dogo kama la mtoto. Zipo changamoto nyingi ambazo amekuwa akizipitia mrembo huyu, ambapo amekuwa akidharauliwa na baadhi ya watu akisema kuwa ni mtoto. Dora amekuwa akikasirishwa na vitendo hivyo na amefikia hatua ya kusema kwamba yeye ni mtu mzima kama walivyo wanadamu wengine, hivyo anataka kupewa heshima yake. Lakini pia wapo baadhi ya watu ambao wamekuwa wakimbeba wanapomuona, na hali hii pia imekuwa ikimboa sana, yani kwa sababu hakubaliani nayo zaidi. So ni kama wanamwonea huruma hivi. So wanaume wanamwonea huruma, wanaogopa kufanya pengine masuala ya mahusiano na mapenzi na yeye unakuta amejiandaa, wanaishia kumtizama tu yani. Sitaki kuonewa huruma, hata mimi nina hamu zangu yani. Alafu mimi sio mtoto mdogo kama wanavyodhani, wasinionee huruma kwa umbo langu dogo, amesema Dora. Ana miaka ishirini na saba, anasema hajawahi kufanya sijui kabisa ni kuhusiana na masuala ya mapenzi. Ameyasema hayo Dola. Huyu ni msanii wa filamu za Bongo Movies kutokea nyumbani Tanzania. Anasema mpenzi wake anaitwa Edison, yuko naye kwenye mahusiano mwaka wa nane sasa, lakini hawajawahi kukutana kimwili. Yeye pia anamwonea huruma, yani anadhania kwamba atamuumiza, kwamba yeye ni mdogo, lakini uh, hiyo uh, hali anaichukia sana Dora kwa sababu anaona kama watu wanamwonea huruma, so wanaogopa kama kumpelekea moto yani, so na yeye yuko tayari kupelekewa moto sasa sasa huyu ameamua kufunguka yake ya moyoni kuhusiana na swala la kimapenzi, ambapo amekiri kuwa yupo kwenye mahusiano na mpenzi wake kwa muda wa miaka nane na hawajawahi kufanya naye lolote. Unaweza ukakubaliana kwamba unaweza ukaa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu kwa miaka nane alafu hamjawahi kufanya dating katika mazingira ambayo yanaonekana so amekuwa akijiandaa kabisa yani kiakili kuwa anataka kufanya mapenzi lakini mpenzi wake huyo huishia kumtizama na kumwonea huruma yani anahisi kama anaweza akamuumiza hivi yani so kuna baadhi ya comment za waja wema kwenye comment section kwenye instagram ya dora ya Brits kwa maana ya matiti iweje wewe wakuache uh, ukiwa haujawahi kufanya hadi hivi sasa do say hatari sana. Eli Thomas ameandika hivyo kupitia kwenye comment section kwenye Instagram. Hizo ni baadhi ya comment kutokea kwa waja wema kwenye comment section kwenye Instagram ya Dora baada ya kuzungumza kuhusiana na swala la changamoto ya mapenzi ambayo anayapitia. Dora hataki kuonewa huruma kwa sababu mpaka sasa yupo eh, na hajawahi kufanya yani hivyo, amechoka kuonewa huruma na umbo lake ndiyo sababu ya yote. Jambo hili linamchukiza sana kwa sababu Edison ambaye ni mpenzi wake anaona kama atamuumiza. Wapo baadhi ya mashabiki waliopunguka kuwa wanatamani wampate Dora na watamfanya alichokitaka bila huruma, yani hata wa huruma. Wapo wadau wengine waliosema kuwa maumbile yake sio sababu, kwa sababu anaweza akamudu mwanaume kama ambavyo Tausi alifanya na kupata mtoto. Sawa eh? Sasa wewe ambao unatizama Rabo na kwenye YouTube channel um, ungekuwa wewe ungemwonea huruma Dora ama ingekuwaje? ama unaonekana unadhani wanaomwonea huruma na wanaombeba wako sawa katika mazingira ambayo wanaonekana? Hebu acha maoni yako hapo chini, kisha takuja niyapitie pia, na usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare wa ukweli ndani